どうぞ し彼に行くぜレディーゴーその程度か その程度か レデに行くぜ Ready, go! その程度なんだけライトッッッ の程度かグリアその程度かグーファイト 彼に行くぜ Ready, go! Here! Here! うりゃうリア！うりゃふんうリア！ライティング今こそガンダムゲ まさか貴様その程度かライティング KO! Thank you! I love it!